katlarındı Ağız başı yaşları Ak suyu sen jolugasın Жараты жоқ сүйі болбой жалғыз жүрек аға толгой жаш сүйүңө сен жолугасың үч баланын атасымын атам берген батасын ак никем бар кечир карындаш үч баланын атасымын апам берген батасын жубайым бар кечир карындаш Geçirip arınlar oh, oh, oh, Geçirip arınlar Cumhurşuma sen barbağın Tüm suyum önlen kaytayım Tüm suyunu sen çoluğasın Üç balam var artık kırgın Çubayım var bana kıygın Cek suyunu sen çoluğasın aman batan bergen batasın Ah niken bari geçir karınlar Üç balanın hatasımın apan bergen batasın Çubayım bari geçir karınlar Ay